Eh, yo pienso que hasta octubre ya se va a protocolizar el contrato de Vitiaco e inmediatamente Gazprom va a invertir en Vitiaco. En el tema del crédito para vehículos a GNL en cuanto a, cambiando la matriz energética de diésel, seguramente las próximas semanas ya va a llegar un equipo de, de, Rusia. Eh, con Acrom, en estos próximos dos meses vamos a negociar eh, los volúmenes y la sociedad mixta para comercializar eh, Uria. urea. Estamos haciendo una competencia de, de esta sinergia Acron y EPFA a la urea que viene de Qatar, fundamentalmente de Medio Oriente.